Oi, eu sou a Odete, estou aqui desde o Pão e Rosas Brasil gravando esse vídeo em solidariedade às companheiras da Lucha e Siesta, uma casa de atendimento às mulheres vítimas de violência na Itália, em Roma. E essa casa agora está sendo ameaçada de despejo por, pelas intenções da patronal e por isso as companheiras que levam adiante essa residência e o acolhimento às mulheres junto ao movimento No Una di Meno está fazendo uma grande campanha internacional da qual a gente do Pão e Rosa está se somando em solidariedade contra o que significa esse ataque e essa ameaça de despejo. E desde o Brasil eu mostro essa solidariedade internacional que a gente siga lutando contra a violência às mulheres em todo o mundo.